siku hiyo alikuja rafiki nikamwambia nimepata bonge la handsome boy. Eh, wewe huyo eh. eh. Ngoja nikuonyeshe. Nikaenda kuchukua ile picha. Nilivyoichukua hivi kushika kuiangalia picha ipo. Kwenda paka nje. Picha inaonekana nyeupe kama karatasi. Eh, kuna picha tena. Mm, kasema, hey. Eh. baba basi ilivyokuwa hivyo kuna jirani alijitokeza akasema mimi naomba niwachukue niwasaidie na wasaidia kwa ajili ya Allah kwa sababu yule mama alikuwa ni mtu wa dini sana mm. alikuwa anaswali swala tano mm, anavaa majuba anaachia macho akasema mimi nitawasaidia kwa ajili ya Allah basi vile ninamaliza tu kuongea naye kwanza nilianza kuvuja damu sana yani kiasi cha kwamba unaweza ukaweka beseni likajaa nilianza kupata matatizo na misukosuko kwenye mwili wangu sikukaa sawa Kasema hapa pazito hapa. Sijamaliza kuongea vizuri tayari nikaona naanza kupushi kusukuma, yani mtoto anatoka, akampokea vizuri. Lakini kitu ambacho kinanishangaza ni pale alipompokea mtoto tu pa nakuja kuzinduka hivi nimwangalie mtoto, naona mtoto hamna, mtoto kwenye mkono wake hana. Nikamwambia mbona mwanangu yuko wapi? Kwa sababu nimejifungua na mtoto kalia kabisa, nimesikia akiwa anatoka na akalia. Mimi ikabidi anze kuambia mjukuu wangu kaja, katoka zake Tabora mjini, kaja kijijini. Ah, katoka huko kaja na matatizo, ana majini wa uganga, umeelewa zile? Mm. Kaja na majini wa uganga mjukuu wangu. Kwa hiyo saizi ameshaanza kutibia, anatibia watu wanamwamini, wakiangalia still mtoto mdogo na majini, wanaona yeye eh, huyu mtoto mdogo atakuwa kweli, kwa sababu nilikuwa na miaka kitu kama kumi na tatu kwenda kumi na nne. Basi nilipofika chooni kukojoa, mkojo ukawa hautoki. Kila nilivyojitahidi mkojo ukawa hautoki. <clears throat> Nikajiuliza, ni nini? Mbona mkojo hautoki? Nikajaribu kushika na mkono wangu sehemu za siri kuangalia nini tatizo na nini kinazuia mkojo usitoke. Lakini nilivyoshika sehemu zile nilikuta sehemu zile zimekuwa flat. Nilishangaa sana nikasema hivi ni ndoto au macho yangu, lakini kaona ngoja na macho yakathibitishe kitu ambacho kimeshika kwenye mkono kwamba nimeona flat. Je, na macho yataona flat? Nilivyo Inama nikaangalia ile sehemu nikakuta kweli flat. Kwa kweli nilishiwa nguvu sana, mapigo yakaanza kwenda mbio mbio. Nilikuwa nimechuchumaa, nikabidi nikae. Kama unavyojua vyoo vya kijijini ni vyoo fulani vya vya shimo, ni vyoo vya shimo, sio kama vyoo vyoo vya mjini vinakuwa na sinki na nini. Vile ni vyoo vya shimo, lakini sikuhofia maradhi wala magonjwa. Nilikaa kwa mawazo, nikaanza kuwa nalia kule chooni. Ni katika mwendelezo wa habari, matukio pamoja na mikasa, na siku ya leo ninakuletea kisa kizito kabisa cha dada tuliye naye studioni siku ya leo, ambaye yeye kapitia changamoto nyingi sana, ikiwemo ya kuwekewa dawa katika sehemu zake za siri katika njia ambayo haikuwa sahihi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 Mambo vipi? Poa, niambie. Mimi niko vizuri kabisa, karibu katika studio zetu. Asante, nafurahi kufika hapa. Love Lavdi, umezaliwa mwaka gani? 1997. Wapi? Ni mzaliwa wa Tabora, mimi ni Mnyamwezi. Sehemu gani Tabora hapa? Um, Tabora wilaya ya Uyui tarafa la Ulangulu um, kijiji cha Block Farm. Mm. Yes. Ulijikuta mtoto wangapi katika familia? Nimezaliwa peke yangu. Kwa mama na baba au kwa baba tupo wengi sana mm. ila kwa mamangu mimi ambaye alinizaa mimi yes, nimezaliwa mimi peke yangu. Baada ya kuzaliwa Love kwa mama ambaye alikuzaa wewe peke yako, historia ya maisha yako kielimu kwanza ilianzaje? Nafikiri wakati huo ulikuwa bado Tabora au ulikuwa wapi? Yeah, nilikuwa naishi Tabora na mama yangu. Mm. Yes. Um, kielimu kwa kuzaliwa mimi hapa kwa kwa elimu yani kusoma mm. kiukweli siwezi kuficha mimi sikufanikiwa kusoma kabisa ingawa nilikuwa naumia sana endapo naona wenzangu wanaenda shule alafu mimi nakuwa siendi shule Mm. Kwa sababu mimi hapa nilifiwa na babangu mzazi nikiwa na katika umri mdogo sana. Miaka mm. mingapi? Yaani naweza nikasema yani kiufupi babangu mimi amefariki ameniacha kama na miaka mitatu hivi. Mm. Yes, kwa hiyo Sikuweza kusoma kutokana na mazingira ya mamangu mzazi kama unavyojua wazazi wa kike uh, ah, wanakuaga labda ukute mtu ana msingi ambao labda anafanya biashara na nini, lakini mamangu hakuwa hivyo. Kwa hiyo tulikuwa tuna maisha fulani hivi, maisha magumu sana. Kwa hiyo mimi sikufanikiwa kwenda shule hata chekechea, yani sijasoma hata chekechea, ila sasa hivi uwezo wa kusoma kidogo na baada ya kukua nikawa mtundu mtundu, ikabidi nijifundishe kusoma, nihakikishe nimejua kusoma, kwa sababu dunia sasa hivi kama ujui hata kusoma hata Kiswahili inakuwa kidogo mtihani. Kwa hiyo nilianza kujifundisha fundisha tu mimi mwenyewe kiujanja ujanja, naenda watu naomba nifundishe hivyo yani mm. lakini sijasoma, yani kiufupi sijasoma shule kwa kipindi hicho ambacho haukusoma. Kwanza pole kwa msiba wa baba. Asante Lakini sana. baada ya pale maisha yaliendaje sasa wakati wewe hauna elimu, hauna kazi, ni mtoto mdogo, maisha yako hadi kufikia hii leo tunazungumza yalikuwaje? Um, kiufupi yani babangu mimi alivyofariki mamaangu alikaa kama miaka mitatu. Baada ya kukaa kama miaka mitatu aa, ah, akapata mwanaume mwingine. Alivyopata mwanaume mwingine Akaja mwanaume, ni mwanaume ana hela, alikuwa na uwezo sana. Kwa hiyo akawa amemuoa mamangu mzazi. Baada ya kumuoa mamangu mzazi, wakaanza kuishi. Nikiwa mimi hapo nimefika miaka kama saba hivi. Mm. Waliishi kafika mpaka miaka mitano, lakini kwa bahati mbaya mamangu mzazi akufanikiwa kupata mtoto, Mm mm. hakufanikiwa kabisa kupata mtoto. Kwa hiyo yule baba lengo la kumuoa mama alikuwa anahitaji watoto, kwa sababu unajua mtu anavyokuwa na mali, ana pesa, anahitaji faraja yake. Kitu kingine ni mtoto, kwa sababu tofauti na mtoto tena hana faraja nyingine katika dunia zaidi ya mali na watoto. Kwa hiyo mm. alikuwa anahitaji sana watoto, na yule baba alihangaika kumpambania mama sehemu tofauti tofauti hospitali nini, lakini hakuweza kufanikiwa mamangu mimi kushika ujauzito kwa mara ya pili, labda kupata mtoto mwingine, lakini ikaendelea hivyo ikaendelea hivyo. Tulikaa kama baba alipokuwa ameshakaa na mama miaka mitano, lakini hapo hapo kumbuka pale tulipokuwa tunaishi kulikuwa kuna mfanyakazi ambaye anafanya kazi za ndani. Ni binti mdogo tu. Mm. E, mimi na yeye yeye alikuwa ni mkubwa kwa sababu mimi nilikuwa sio mkubwa. Kipindi hicho mama anafikisha miaka mitano ya kuishi na baba ndo na miaka kumi na mbili. Stili ndo kama vichuchu vinaanza kutoka vile. Kwa hiyo kulikuwa kuna mfanyakazi mle ndani alikuwa anaishi. Hasa <clears throat> sikujua kinachoendelea. Kumbe yule mfanyakazi alikuta ameshaanza mahusiano na yule baba yangu wa kufikia polepole bila ninyi wote kujua. E, sisi wote tulikuwa tujui, ila <clears throat> tulikuja kugundua pale yule mfanyakazi alipokuja kupata ujauzito, kwa sababu walitembea kisiri ikaja ikagundulika kwamba yule mfanyakazi ana mimba. Wakati huo wakificha mahusiano yao au mazingira hayo kwa, kwa mazingira gani? Wakati wewe uendi shule, mama yupo, kazi hakuna. No, unajua kwamba mapenzi huwa yana kusema eti kwa muda gani, kwa sababu watu mnapohitaji kufanya jambo lenu, yani hakuna kitu kinazuia. Kwa sababu unaweza yeye binti anaweza kusema hata ah, mama mimi naenda nyumbani mara moja, kumbe haendi nyumbani, katoka baba wakawa wamekutana labda lodge sehemu nyingine. Yani katika hilo swala mm, haliwezi kuzuia kwamba yule labda dada wa ndani kuto kutembea na yule babangu wa kufikia. Yaani haiwezi kuzuia kabisa, muda unakuwepa kwa sababu sometime alikuwa anafanya kazi zake, anamaliza, anaweza kaaga, anaenda kusuka sasa mm. unajua kwamba kweli ameenda kusuka. Anaweza akaenda kweli akasuka na kile kitendo akakifanya, akafanya vyote viwili. Kwa hiyo atakapofika pale, kwa mara ya kwanza utakapomwangalia unaweza kumuona kwamba ameshasuka. Huwezi kujua kwamba sio kusuka tu kwamba kuna kingine ambacho alichokifanya nje na kusuka, huwezi kujua. Kwa maana hiyo kitendo hicho kilikuwa kinafanyika sio ndani ya nyumba. Sio ndani ya nyumba, hawezi kufanya ndani ya nyumba. Yaani alikuwa anafanya siri sana. Na hata hiyo mimba nilikuja nikaigundua mimi. Mm. Yes. Niligundua mimi siku moja nilimwambia naomba niazime simu yako. Hapo kumbe ana mimba ya miezi miwili. Mm. Naomba uniazime simu yako, una mtu anataka nimpigie. Akawa kaniazima kuniazima mi moja kwa moja tu nilikuwa tu ni mtundu yani napenda hata nikishika simu ya mtu niende kwenye message moja kwa moja ingawa sijui kusoma lakini napenda tu kuchezea chezea simu kuchezea chezea ikaja ikatokea mimi nikatoka na ile simu nikaenda mpaka kwa mama sababu mama yangu mimi anajua kusoma nikampa ile simu nikamwambia hebu tumkague dada hivi dada hana mwanaume kweli yani basi tu ni ule uchokozi uchokozi tu nilikuwa mtundu mchokozi muongeaji sana yani sijui nilikuwaje mm. kwa hiyo mama alivyokagua ile simu kwa mara ya kwanza akagundua mm. akasema mm, mbona mm, hii namba ni namba ya baba yako kwa hiyo akawa ameniadisia kuna meseji hapa zinasema hivi na hivi sema kwa kuwa wewe hujui kusoma ila nitakusomea kuna meseji hapa ziko moja mbili tatu hivi na hivi hivi na hivi hivi na hivi kwamba kwamba na ujauzito akawa na chati na baba kwamba mimi mzee saizi na ujauzito wako walikuwa wanachat. Unasema kweli au unaniongopea? Kuna message fulani ambazo mnaweza mkawa mnachat kama wapenzi, mnafahamishana labda kuna chochote ambacho kimeendelea katika tumbo langu na hivi na hivi. Kwa hiyo mama alivyozichukua zile message akawa amezihamishia kwenye simu yake kimya kimya, afu nikamrudishia yule binti simu, lakini mimi nilishika, sikufikiria kwamba yule binti labda anaweza kutoka na baba. Basi tu nilikuwa napenda kuchezea chezea simu, napenda penda tu hivyo. Basi alivyozihamishia katika simu yake mama, ikabidi awe nazo kwenye simu. Alivyokuja baba akamuonyesha, ugomvi ulianzia pale. Mm. Alivyomuonyesha baba ikabidi amthibitishie, akamwambia, "Sahi, ni lazima mimi nifanye hichi kitu kwa sababu unajua wazi mimi nimekuoa humu ndani. Lengo na madhumuni tunatafuta mtoto." Sasa kama tunatafuta mtoto alafu nimeshakuhangaikia kwa muda mrefu, nashindwa jinsi ya kujisaidia. Kwa hiyo nimeona ni niwe na huyu binti nizae naye na ikiwezekana anaweza akawa mke kabisa, alafu wewe ukaangalia sehemu ya kwenda. Yaani kiukweli mamangu tu alivyoambiwa hivyo, kiukweli mimi mwenyewe tu binafsi, kwa kweli niliumia sana, roho yangu iliniuma sana mama alivyokuja kunambia hivyo, sababu asubuhi yake tumeshinda yani hatuna raha. Unajua mtu unapokuwa katika hali fulani, mama yangu katoka katika mazingira magumu, anaanza hivi nimepata mwanaume ambaye ni bosi, nahisi kwamba hapa nikiwa nitabadilisha mazingira yangu, nitaenjoy life na nini. Alafu inakuja tu ghafla, situation inabadilika ghafla, unakuta kwamba eti unatakiwa hapa utaondoka kutokana na mazingira. Afu kwamba kuto kuzaa ni mipango ya Mungu, sio kwamba yeye amejipangia, na yeye anataka sana watoto kwa sababu hafikirii kunizaa mimi peke yangu tu, anafikiria leo na kesho aongeze mtoto mwingine. Umenielewa? Kwa hiyo basi katokea baba ugomvi, ugomvi ulianzia pale mamangu akawa amepewa talaka. Mpaka anapewa talaka ndio miaka mitano, mimi nimefikisha miaka kumi na mbili. Mm. Kwa sababu amemoana mimi na miaka saba, imefika miaka kumi na mbili. Fika miaka kumi na mbili kama unavyojua, unajua kila mzazi anakuwa na ile akili yake. Mm. Mama yangu mimi alikuwa hana ile akili ya kusema labda nijitume biashara kwa sababu baba alikuwa na hela. Angeweza hata kumwambia naomba msingi wa biashara, tufanye biashara na nini. Lakini haikuwa hivyo ambavyo nafikiria mimi kwa sasa. Mm. Basi kwa hiyo ilipelekea sisi kuwa katika mazingira magumu. Sasa tunawaza tunaenda kwa bibi bibi mwenyewe ana mazingira magumu. Hapo mmeshafukuzwa eh, mmeondoka? Tumeshafukuzwa, yani tumepewa talaka. Talaka kapewa mama, hajaondoka bado. Ameambiwa siku mbili za kujiandaa, anatakiwa awe ameondoka pale. Yule binti atabaki pale kama mama mwenye nyumba, umenielewa? Kwa mm. sababu mm. tayari ana ujauzito, kwa hiyo tayari ameshakuwa baba na matumaini ya kupata mtoto kwa yule binti. Ile yule binti ajawafanyie ninyi visa we na mama yako chochote. Kusema kweli yule binti hakuwa na visa vya aina yoyote wala hakuonyesha dharau. Yaani alikuwa yuko vizuri na alikuwa anamheshimu sana mama. Wala hakuwaombea msamaha. Talaka mli, ah, mama alipewa ngapi? Mama alipewa talaka mbili. Mm. Yes, kwa hiyo baada ya kupewa talaka ikatubidi sisi hapa tukaondoka. Baada mm. ya kuwa tumeondoka ndio tunaanza kuulizana. Sasa hapa tumeondoka lakini tunaelekea wapi mwanangu? Kwa sababu tunajua mtu unavyopewa talaka ghafla ile, alafu wewe ukicheki au hujajipanga na nini mm. Kwa hiyo ilikuwa kuna ugumu sana ambao ulikuwa unatokea kwamba tunaenda kwa bibi, bibi mazingira yake si unayajua mm. Bibi mwenyewe kijumba chenyewe cha udongo, alafu bibi analala chini, yani ulaji tu wa bibi ni masikitiko, kwa sababu hata mama alivyoolewa bibi alikuwa anampa kampani sana kwa ukubwa. Kwa basi ilivyokuwa hivyo, kuna jirani alijitokeza akasema, mimi naomba niwachukue niwasaidie na wasaidia kwa ajili ya Allah kwa sababu yule mama alikuwa ni mtu wa dini sana mm. alikuwa anaswali swala tano anavaa majuba anaachia macho akasema mimi nitawasaidia kwa ajili ya Allah mimi nawachukua. Basi tulivyoona tumepata mfadhili vile, tulishukuru Mungu kwa kweli, tukasema asante, kidogo tumepata tumaini hata la maisha, maana tulikuta tumeshakata tamaa kabisa na maisha. Basi baada ya kuchukuliwa pale, tukaanza kuishi pale kwa yule mama, lakini mimi sikuridhika kwa sababu tulikuwa tunakaa kwa yule mama, sisi wote hatuna kazi, hatuna biashara, tunamwangalia yule mama. Hiyo mama yuko peke yake au anaishi? Ana mume wote tu ni washikadini, umeelewa? Mm. Basi tumekaa kwa yule mama, tumekaa kwa yule mama. Baadaye sasa nimefika umri kama wa miaka kumi na tatu kumi na nne hivi naenda. Mm. Basi ikaja ikatokea kuna rafiki yangu akanifata akaniambia, di kuna sehemu nikikupeleka utaweza kufight life. Nikamwambia ni sehemu gani? Nilijua labda amenitafutia kazi labda au kuna sehemu unaweza ukapiga kidili fulani hivi ukaingiza hela. Akaniambia sisi huwa tunaenda kuna sehemu fulani huwa tunajiuza, kuna hela sana. Nikamwambia mm, mimi itakuwaje kwa sababu umri wangu bado ni mdogo. Nitoke hapa niende nikajiuze. Umri nilokuwa nao. Isitoshe naweza nikapata maradhi. Mm. Sijawahi kufanya mapenzi, bado ni binti mdogo sana itakuwaje? Usijali di atakufundisha na nini. Da. Kaambia basi sawa nitajaribu, lakini mamako usimwambie. Basi mimi kweli siku hiyo niliamka asubuhi sana nikawa nimeenda kule. Asubuhi. Asubuhi. Eh. Nikapita kwa yule rafiki yangu nikamjulisha, nikamwambia basi vipi tunaweza Shinyanga huko bado. Yes. Mm. Tabora. Tabora. Eh, eh Tabora mjini sapo. Mm. Mm. Kwa sababu mama baada ya kutoka kijijini yani aliolewa Tabora mjini sasa Mm. Mm. Kwa hiyo bado ni Tabora mjini. Hata hiyo jirani aliyotuchukua ni Tabora mjini ile ile. Mm. Basi nikawa nimeenda kwa yule rafiki yangu akasema mimi kuna mtu hapa ametokea inabidi nikuunganishe naye bwana. Ah. Akasema mimi nitaweza akaja. Akaja baba mmoja ni mtu wa makamu. Yaani ukimwangalia anaweza kunizaa. Nikasema mm, hapa ina maana leo ndo naenda kufanya mapenzi. Kwanza sijawahi alafu nasikiaga sijui unaumia. Unajua unakuwa na zile hisia tu za kuambiwa na watu kwamba hivi hivi, lakini huna uhakika na unachoambiwa. Kwa hiyo basi nikasema basi ngoja nijimlishe ujasiri niende, kwa sababu nina maisha magumu tuna maisha magumu sana pale tulipo tumestiliwa muda wote kama tukifukuzwa ghafla itakuwaje mimi na mama yangu basi ikabidi niende. Tulipofika kule sasa, ugumu ulikuwa naweka kwa sababu bado mtoto mdogo, umri wangu ni mdogo, alafu yule baba alikuwa anataka kuniingilia mimi kinyume cha maumbile Unaelewa? Mm. Yani anataka kinyume cha maumbile. yani, kwa, kwa Kiswahili cha sasa hivi wanasema kama kwa mpalange. Nikasema ah, huyu baba vipi? Mbona ananiingilia anataka kuniingilia kinyume cha maumbile? Kwa sababu maumbile tu ambayo yameruhusiwa na Mwenyezi Mungu bado mimi sijakuwa sijatolewa ile bikra, lakini huyu baba anataka niingilie kinyume cha maumbile. Inakuwaje hapa? Mimi nikawa nimeshindwa na nimeanza kulia, Nikamwambia ni hapana, naomba uniache kwa nini sasa mtoto mdogo mtoto mzuri hivi sijui nini di mi nitakusaidia tabadilisha maisha yako kwenu nikasema hapana hapo mmeshazungumza na majina mm, hapo tushazungumza nini nitabadilisha tushazungumza mengi nimeanza kwanza kumpa historia yangu kwa ufupi kwa hiyo mm. akasema mimi nitabadilisha maisha yako di naomba unikubalie naomba unipe moyo wako naomba ufanye hichi ambacho ninahitaji nifanye mimi kwa kweli sikuwa tayari. Na nililia sana kwa kweli, nikabidi nivae alafu nikarudi. Nikamwambia rafiki yangu nikapita, yani ndio umenitafutia mazingira yale. Yaani wewe kumbe haufai kabisa wewe. Kwa nini? Nikamwelezea, bwana, hivi na hivi hivi na hivi, mimi siwezi kufanya kinyume na maumbile, kwa sababu maumbile tu yaliyoruhusiwa na Mwenyezi Mungu binafsi sijawahi kufanya, alafu itakuwaje nije nifanye kinyume na maumbile? Siwezi. Akaniambia basi sawa, dini kimpata mtu ambaye wa kawaida tu nitakustua. Lakini hapo hapo mimi nikakaa nikawaza, kwa sababu huwa anapenda kufuatilia fuatilia movie, hususan movie za kiganga. Nikasema sasa hapa naonaje nitengeneze situation fulani ili nianze uganga. Mm. Uganga. Eh, yani nianze kuwa mganga mimi mwenyewe kutibia. Kwa sababu nimeshafuatilia fuatilia movie lakini nikasema naanzaje? Nikasema mimi nitapandisha Nikazungumza na mama kwanza tuangalie jinsi ya kufanya. Basi nikaenda nikazungumza na mama nikamwambia mama, mimi naona maisha yamekuwa magumu sana. Mm, kwa nini unasema hivyo? Eh. Mimi nataka niende kwa bibi kijijini. Nataka uende kwa bibi kijijini. Eh. Na nataka nikaanzishe kufanya uganga kwa sababu pale tulipokuwa tumehifadhiwa sio rahisi kuanza kufanya ujinga pale. Kwa hiyo nikataka mimi nitoke niende nikaishi kwa bibi nianze uganga mama nimwache pale ambapo tulikuwa tumehifadhiwa. Basi mama akaniambia wewe itakuwaje, Sio nini, huna hata majini. Nikamwambia mama, mimi kupandisha hata kwa kuact. Kweli na mtu akakuamini eh. Mwanangu wewe utajiletea matatizo. Unajua, unapojionyesha kwamba ni mganga, wachawi wanakujaribia jaribia sana kwamba anaweza kweli. Watakapo kujaribia mwanangu, kuna hatihati ya wewe kupoteza maisha. Nikaambia hapana mama, ninajua jinsi gani tafanya. Mungu ataninusuru kwa sababu nimeshachoka, maisha haya ni magumu sana. Hmm. Basi mikweli nikasema sasa hapa naenda kijijini, nikajiandaa mimi nikaondoka Tabora vijijini huko. Nilipofika vijijini kule, bibi nikampokea, tukasalimiana freshi, lakini bibi naye nilimweleza hili swala, lakini Mm, ili watu waamini kabisa wewe naona utakuwa kama vile uko pembeni unatafsiri tutafute hela bibi mimi naweza kufanya hichi kitu. Kwa kweli bibi kwa mara kwanza alikuwa mzito anakataa. Nikamwambia bibi utakufa maskini. Katika hii dunia ukisubiri kutafuta kitu cha halali utachelewa sana. Maisha ni magumu. Bibi akainama, akaniangalia, akasema unachokisema ni kitu cha kweli. Nikamwambia nipo serious. Yes, nipo serious. Nahitaji kutafuta maisha kwa mfumo huo. Mungu atanisamehe ila tatafuta maisha kwa malengo. Nitakapoona nimepata pesa angalau ya kujenga nyumba au ya msingi wa biashara nitaacha. Bibi akasema, "Ah, sawa." Haina shida. Watu wanajuaje? Bibi ikabidi aanze kuambia. Mjukuu wangu kaja, katoka zake Tabora mjini, kaja kijijini. Ah, Katoka huko kaja na matatizo, ana majini wa uganga, umeelewa zile? Mm. Kaja na majini wa uganga mjukuu wangu. Kwa hiyo saizi ameshaanza kutibia, anatibia. Watu wanamwamini. Wakiangalia still mtoto mdogo na majini wanaona yeye eh, huyu mtoto mdogo atakuwa kweli kwa sababu alikuwa na miaka kitu kama 13 kwenda 14. Huyu atakuwa sio muongo. Kwa ni mtu mzima tungesema majukumu yamemzidi kaamua kujifanyisha kuwa kama mganga. Ila kwa huyu mtoto mdogo huyu hapana, huyu kweli. Basi yes, basi bibi akawaambia wawili watatu, akaanza kuambizana. Mimi nikaingia polini nikaenda nikachimba mizizi tu ya miti yoyote ambayo sielewi huu ni mti gani, mti gani. Nikaenda nikachimba nikachimba nikachimba nikachimba nikachimba, nikaja nikaiandaa ile miti pa hivyo iandaa ile miti nikai, kwanza nikaianika nilivyoianika nikaitwanga, yenye kusaga nikasaga, nikawa ya unga unga. Kila mti na kila kila dawa na kopo lake, kila dawa na kopo lake, kila dawa na kopo lake peke yako? Yes, nguo nyeupe, nyekundu pamoja na nyeusi. Nikaenda nikanunua dukani, nunua dukani nikaja nazo nikatandika tandika, kuna chumba fulani tu hivi na hivyo, ni nyumba ya udongo tu ya bibi. Kwa hiyo nikaja nikatandika tandika mle ndani, nilivyotandika tandika mle ndani nikasema sasa hapa hata mtu akiingia atasema kweli bado kibuyu, kwa sababu kule vibuyubuyu mashambani vinapatikana. Nikaenda nikaangalia vibuyubuyu vya kuja kupamba ndani, hata mtu akiingia eh, kweli kwa witch doctor humu. Basi nikajivisha uja, ujasiri, ni kitu cha ujasiri, kwa mtu mwingine hawezi, ni ujasiri ambao niliweza kufanya mimi. Ukiwa na miaka kumi na tatu? Yes, nikiwa na miaka kumi na tatu. Kasema hapa andikiwa nitafute hela. Kaangalia dawa za unga unga, nikajaza unga unga pale, nikajaza nikasaga saga fresh kabisa. Kwa mteja wa kwanza alikuwa ni rafiki yake bibi. Nataka uniangalizie ramli, nikamwambia basi sawa. Mimi nikapandisha. Unapandishaje sasa? Yeah. Nilijifunika shuka nyeupe, nikajifunika na ile shuka nyekundu kama ujifunika shuka hivi. Ah, toka matatizo sana. Ah, mme wako kimbia, sema uongo, sema kweli. Akasema kweli. Ah, ah, na siku tatu ajarudi, kataa kubali kweli. kiunoni kuna alama chanjo wewe usiku. Uh, uh, uh, uh. Kasema kweli. Eh, nilivyoona kaingia katika ile situation nikasema eh. Sasa hapo ulijuaje kwamba siku tatu mume wake hajarudi? Hapo si nimekadiria tu. Au bibi kakwambia? Ah no, yaani hapo sasa si unakadiria tu. Unajua unapokuwa na hisia za kumwangalia tu mtu nimekuwa na kama psychology naweza nikamwangalia hivi mtu nikamkadiria kwenye matano sita kwa kuta mawili ni ya kweli, umenielewa? Mm. Kwa hiyo nilifanya vile baada ya kufanya vile nikaona anaitikia kweli, lakini sina nilichokuwa natambua, ila nilivyomwangalia tu psychology yake nikajua huyu anaweza kuwa na tatizo hili na tatizo hili na tatizo hili. Hapo nikaambia sasa hapa ukagundua sasa kwa saikolojia kwamba ana tatizo gani? Eh, kwa hiyo nikapandisha pale vile nilivyopandisha nikawa nime nimemwambia hapa inahitajika kama laki mbili kuweza kumaliza tatizo lako kiujumla. Akasema mi sina kitu, nitakupa kama laki moja. Nikasema asante Mungu, laki moja nyingi ni maisha Kaambia basi utaongeza hata elfu hamsini. Unajua Waswahili unapo nani bei ile ile hata unapoenda dukani unauliza nguo shilingi ngapi? elfu hamsini. Mtu anakuambia elfu hamsini. Ukimwambia tu na elfu arobaini na tano akikubali haraka haraka unahisi hapa nimepigwa hapa. Mm, mbona mm, kakubali haraka? Kwa hiyo lazima kidogo usheleweshe. Mm. Bana, hivi na hivi hivyo. Kwa hiyo nikamshelewesha pale nikamwambia hapa tatoa kama laki moja na nusu. Akaniambia laki moja na nusu, nikamwambia yes. Hapana, nifanyie laki moja. Nikamwambia basi sawa, nitakufanyia kwa sababu uko karibu na bibi nitakufanyia. Akatoa pale elfu sabini elfu thelathini akiona maendeleo. Basi amini, nilichokifanya pale nikamwangalizia mizizi mizizi, nikamwambia hii hapa dawa hii, nenda kachemshe unywe kutoa hiyo alama ambayo iko kwenye kiuno chako. Eti eh, eh kuna chale chale nimechanjwa chanjo huko Yaani sielewi kabisa kania basi. Chukua mizizi nenda kachemshe. Ili mwanaume wako arudi kuna dawa hapa inaitwa mlipulipu. Hii dawa kazi yake kulipua. Inaenda kulipua moyo wa mwanaume wako kwa sababu kule aliko na imani kabisa hawezi kufanya kitu cha aina yoyote. Atakaa atakusubiri ata, atarudi. Hawezi kufanya hana ujanja, hawezi kuondoka. Kweli eh nikamwekea ile dawa inaitwa mlipulipu nikamfungia. Ni dawa kweli au na yenyewe uelewe umeitungia jina? nimetunga tu, yani hiyo dawa sio kama nimechimba. Kuna mzizi fulani kule kwetu unaitwa mzima, mti wa mzima mm. Mm, mti wa mzima e, mti wa mzima ni ni mti ambao pia mbali na kuakti ni mti ambao una, una maajabu yake mti wa mzima pia mm. inawezekana ikakusaidia mzima ukakusaidia kwa imani mm. kama umeshatia imani kwamba huu mzima mimi utanisaidia hichi nilicho nacho unaweza kukusaidia kwa sababu una, una maajabu mengi ndio mm. maana ukaitwa ni mti wa mzima kwa sababu unaweza hata uka, ukapata uka stroke na nini ukautumia ule ukakaa sawa, ndio maana ukaitwa mti wa mzima. Unatibu magonjwa mengi, ila kwa sababu nilikuwa tunalitambua hilo, ndio maana niliutumia ule. Kwa hiyo wewe ukauita mlipulipo aliyekuwa eh, ni mzima? Yes. Ehe. Nikasema huu mlipulipo, nikamke mm. ambia mlipulipo, nikamwandikia kuchoma ni utachoma saa saba afu utachoma na saa tatu. Sasa umemwandikiaje kusoma ujui? mm? Ah, kipindi hicho sasa ninaweza hata kuandika. Si nilikwambia baada ya kusogea sogea nilijifundisha fundisha utundu utundu. Mm. Eh, kwa hiyo nimemwandikia pale, lakini kuandika kwenyewe ndio hivyo hivyo. Yaani sio kama ninaweza vizuri. Kuandika kwenyewe ndio kama hivyo tu. Mm. Nikamwelekeza. Nikamwambia hapa utachoma asubuhi saa saba na saa tatu ya usiku kwa sababu naamini kabisa wanasema kwa kufuatilia kwangu na utundu wangu saa saba ndio mida mizuri ya mapenzi. Hata kama unaenda kumwendea mpenzi mida ya saa saba ile ni mida mizuri. Kwa hiyo nikamwandikia kuchome saa saba na hivi nikamwelekeza pale. Mchana usiku. Eh? Saa saba mchana usiku. Saa saba ya mchana mm -hmm. na saa tatu ya usiku. Basi nilivyokuwa nimefanya vile akaondoka yule mama. Kweli akaenda akatumia huku naendelea kupata wateja wengine kwa siku wawili, mm. kwa siku watatu. Basi yule mama kule alirejesha mrejesho kwamba imemsaidia na mume wangu leo kapiga simu kama siku tatu, kapiga simu anarudi. ni unapotengenezea kitu imani, hata kama ni chakaya, hata mchanga ukiutengenezea imani kwamba mm, mimi naumwa kichwa ila nataka niutumie huu mchanga kama kuniponya kichwa. Unawezekana kwa kuponya kwa imani yako. Yaani unapokuwa na imani umejitengenezea imani yako katika nafsi yako wewe mwenyewe inakujenga pia. Mhm. Basi sasa ilivyokuwa imemsaidia vile, anasema kapiga angalau hata simu leo, alafu kanisalimia na nini na nini. Kaambia basi sawa, usijali, kila kitu kitafanyaje, kitaenda sawa. Nikaendelea endelea kutibia, nimemaliza kama mwezi hivi. Kwanza kuna watu walikuwa wanaenda wanapeleleza, kwa sababu unapokuwa mganga unakapata ka umaarufu ka mtaani kwa ghafla. Kwa hiyo watu, ni mtoto mdogo, dawa zake zinafanya kazi, mama, watu wanakuja basi. Kwa hiyo kuna watu walikuja wakaongea na bibi wakasema huyu anafanya uganga, anafanya uganga katika mazingira yapi? Kwa sababu kufanya uganga kiserikali unatakiwa uwe na kibali. Ana kibali cha serikali huyu? Asema mjukuu wangu ana, ila yupo katika mpango wa kutafuta, kwa sababu atajitahidi, kwa sababu kazi kaipenda, atajitahidi, atatafuta kibali kutoka serikalini. Basi baada ya kusema hivyo wale watu wakaondoka. Jioni yake alikuja mama mmoja. Sasa alikuja yule mama <coughs> kumbe yule mama hana tatizo hata hili. Ila akaja kuni challenge anione uwezo wangu kwamba kweli ni mganga nasaidia watu au ni mwizi wa pesa. Yaani kaja kupima. Hana tatizo lililomleta ila akasema mimi nimekuja na matatizo, nahitaji upandishe unihudumie. Nikasema mm, nipandishe, nikuhudumie. Mbona kama umekuja huko? Yaani unajua kuna mwingine anakuja unamuona kabisa huyu kama amekuja kunienjoy, yuko serious, niko serious. Basi alivyoonyesha kama iko serious, basi nikasema ngoja nikaoge. Nikaenda nikakoga na yeye anaona maji na yatia tia dawa pale ili <clears throat> kumtia imani zaidi. Mm. Yes. Mm. Enda nikakoga vizuri, nilorudi nikajifunga nguo yangu nyekundu. Aliza kujifunga nguo nyekundu nikajifunga na nyeupe afu nikachili kama hivi namsikiliza. Ah no, usinisikilize mimi nahitaji wewe upandishe wewe ndio uniambie mimi. <coughs> ah, wagonjwa wengine walikuwa wakija unawasikiliza matatizo yao kwanza. Ah ah, eh wengine itabidi nijue kichwa mm. chake kwanza ili mimi nipate pa kuingia sasa. Mm. Umeelewa mm. kitu ambacho unachokifanya kwamba unatafuta pesa inabidi uwe mjanja mm. ili kuipata hela ya mtu ucheze sana uwe mjanja. Kwa hiyo nilikuwa mjanja kidogo, nimsikilize kidogo fundi ameanzia wapi? Ah, okay, je nitumbukie. Nikiongeza yangu matatu mengi uliyoyahadisia wewe mwenyewe. Umeelewa mpaka hapo? <laughs> Kwa hiyo mengi unamrudisha na ya kwake eh, yale yale. Eh, ila lingine naongezea tu ataamini. Eh, mbona kapatia? Mbona kapatia? Kumbe mengi ameyazungumza yeye bila kutambua kwamba ameyazungumza. Mm. Kwa ndio kitu ambacho nilikuwa nacheza nacho. Sasa yule alikuja ni mjanja yaani hmm. cheze naye kwanza amekuja na nini mm. kwa nasema gamada nijue kwanza mada nini ili nikidadavua mm. ile mada ndani ya mada nisitoke umenielewa mm. yule akawa mjanja akaniambia no siwezi kuji, kujielezea naomba uniambie wewe ni mganga kwa hiyo mganga anachoamini huwa anatambua kabla mm. akasema mm. basi sawa nikapandisha pale nilivyopandisha sasa nikaanza kumwambia wewe unadaiwa kodi na hapo saizi unatolewa vitu na uangalie mama mwenye nyumba yako ni mchawi sana ni mchawi anakuua nasema mm, hii michezo tunachezewa hii akasema pale pale ukiwa unasikia eh hey, eh, akasema hii michezo hii kaambia unasemaje akasema amna ulilopatia hata hili kwanza hapa mimi nimekuja sina matatizo Yes, hapa nimekuja mimi sina matatizo. Yes, ila kuna tatizo tu nilikuwa nalo ni la muda mrefu, nilijua labda utaliona tailo. Nilifukuzaga kazi na bosi wangu muda ghafla tu bila kujua tatizo, lakini sasa hivi nimetafuta kazi sehemu nyingine nimepata, lakini nilijua labda hata utaona hilo, lakini kumbe sio. Kumbe wewe ni mjanja sana, na alafu tunaomba naomba unionyeshe kibali cha serikali. Akajifanya kama mimi ni mjumbe wa serika za mtaa na nini. Kwa hiyo naomba unionyeshe kibali, hmm. na kama una kibali tuongozane mpaka polisi. Akanichinjia mle ndani. Sasa mimi nikaona hapa huyu ni ile naye sani moja, nikamwambia sasa, mama, nikwambie kitu <coughs> mimi naomba nikupe kama elfu hamsini ili ili tatizo tulimalize wenyewe ndani sije katokea mtu akatambua au mtu akajua nini kinaendelea, Umeelewa? mm. Akasema kama utanipa elfu hamsini ili tuyamalize humu ndani, basi uhakikishe nisikuone unaendelea kutibia, kwa sababu unapotosha watu, unaongopea watu, kwa sababu kuelewa. Unajua kwamba katika uganga afadhali ukosee dawa unapokuwa mganga wa kienyeji kwenye lamli unatakiwa utengeneze lamli ya kweli. Alafu hata kama dawa huna basi uwe huna. Yaani ukimweleza mtu katika matatizo yake kumi ukamweleza tisa, labda moja tu ndio limekuwa kama limeenda tofauti, mtu ni rahisi kupata. Hata umwambie hapa leta milioni kumi, kashavurugwa. Unielewa? Mm. Kwa sababu unapokosea tu kwenye ramli, mtu anajua kabisa mmm, Hapana, siwezi kupewa dawa ya mtu anayeumwa malaria wakati mimi naumwa labda kifafa. Umeelewa? Kwa hiyo ni vitu viwili tofauti ya vingiliani. Kwa ikabidi tukamalizana mle ndani kweli nikampa kama elfu hamsini mle ndani baada ya kumpa elfu hamsini yule mama akawa katoka. Haya mimi naenda hata bibi akujua nini kinaendelea. Toka hapo mimi nikamuita bibi. Mita bibi nikazungumza naye, nikamwambia bibi, hapa kuna tatizo limejitokeza. Umemwona huyo mama aliyetoka sema yeye eh, mjukuu wangu, huyo mama ni mjanja, mjanja yeye, eh, eh, kanigundua sera zangu hivi na hivi hivi na hivi, nikamwadisi hapa, mimi nimechemka. Kwa hiyo kama nimechemka, huyo mama kanijia juu, hata kunipeleka polisi na anasema lazima niwe na kibali. Akasema hata mimi kuna watu walishanijia wakaniuliza kuhusu swala la kibali cha serikali, kwa sababu huwezi kufanya mganga na huwezi kufanya uganga bila kibali, na isitoshe wewe ni umri wako mdogo sana. Lakini kaambia sasa mimi najiuzuru uganga naacha, kwa sababu sasa hivi kidogo naweza nikafanya hata mambo mengine tu, hata kama biashara au nini, kwa sababu kidogo nimekuwa na msingi huko wa hela kidogo, japo sio kubwa, sababu nikuta hapo nimeanza kuganga na kama mwezi tu, umeelewa hasa na mambo yenyewe ndio yamekuwa kama hivyo, kwa hiyo ikabidi mimi stop. Wakati huo umeshajua yule mama alitoka wapi, alitumwa na nani kuja kukuhoja ya maswala? Yaani sijajua, simjui yule mama mimi simfahamu. Na yule mama jinsi alivyokuja, muonekano wake tu najua bosi na nilipanga kama angeingia kingi kwenye Lamdi akasema Lamdi ni kweli. Yaani nilikuwa nimepanga kwamba hata kwenye pesa nimpige pesa kwa sababu muonekano wake tu ni muonekano wa hela jinsi alivyokuwa, muonekano mm. wake. Tukimwangalia huyu hapa huyu bosi huyu, huyu mke wa bosi, muonekano wake. Kwa hiyo nilifurahi kuona mteja kama yule. Ukaamua kuacha uganga? Mm, nikaamua sasa kujiuzuru, nikachoma choma vitu vile vyote, na by the way hakuna kulikuwa kuna cha kusema labda kuna dawa na uhakika hii inatibu hiki, hii inatibu hiki. Kulikuwa kuna mambo mengi mengi, panado nilikuwa pia nimezisaga, zimekuwa za unga, kuna mkaa wa unga. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vilikuwa tu vya kawaida, nikaamua kuvia kuachana navyo. Panado unasaga ziwe za unga? Yes, nikazisaga, yani zikawa za unga, ili mtu akija unaona umempa dawa nyeupe. Kuna dawa fulani hivi inaitwa unyota inaitwa mm. dawa ya, ku, ya nyota iko nyeupe tu kama hivi kama karatasi mm. E, hiyo e, dawa ipo inakuwa nyeupe hiyo e, ni ya kweli inaitwa unyota nyeupe mm. kwa hiyo mm. mtu akija na mikosi yake ukimpa ile anajua naenda kukosha nyota yenyewe nyeupe kabisa kama hii shati mm. basi kwa hiyo ile bado nilikuwa nawaongopea hiyo nyota ukakoge kwa hiyo mm. mtu ananielewa basi sawa basi nilivyoamua kuachana na ule uganga nikabidi nikasema sasa hapa kama naachana na uganga nirudi zangu kwa mama yangu lakini wakati huo mamangu alikuwa juu huku kama nimeshaanza uganga japo nikuta nimeshamdokeza kule. Mm. eh wakati natoka kule mjini kurudi huko kijijini kwa bibi kuna taarifa alikuwa nazo mimi nimemwambia. Nimemdokezea tu kama kumuomba ushauri japokuwa kuridhia kivile lakini niliamua tu kuchukua majukumu ya kuondoka kurudi kijijini umeelewa mm. kwao nikaamua kuchukua tena jukumu hatua la kusema mimi narudi mjini nikamsaidie mama mama kule amehifadhiwa tayari hela ushapatapata kile eh, hela pata. Kwa kama nina laki sita saba hivi. Mm. Basi nikaondoka zangu mpaka kule mjini, nilipofika mjini nikaona sasa hapa itakuwa fursa. Tupange chumba, tununue vitu vya ndani, tuangalie jinsi ya kufanya kama kuna biashara yoyote nimwanzishie mama akae au mimi kama nitafanya tuendelee kufaiti Kwa hiyo ikabidi nikarudi mpaka pale tulipokuwa tumehifadhiwa. Nikabidi nitoe shukrani, na shukuru sana kwa wema, lakini Ah, leo na habari njema, nimekuja kumchukua mama yangu na tumepata mazingira ya kuishi chumba. Mm. Kasema hapana, endeleeni tu kuishi kwa sababu hapa hamdaiwi kodi, na nikasema hapana, umeshatusaidia sana. Huu muda inafana sisi tujipiganie ili akili zifanye kazi. Sio rahisi kuendelea kukaa kwa mtu alafu mtu ameshachukua majukumu ya kukusaidia, inakuwa haikai sawa kwa upande. Kwa hiyo ikabidi wale wakakubali Tukamchukua mama tukaanisha tafuta chumba. Kalipa kodi ya mwaka mzima. Unajua Tabora vyumba sio bei kubwa. Mm, Tabora vyumba sio bei kubwa. Chumba cha 1015 cha umeme kikubwa. Kwa hiyo mm. nikalipa mwaka mzima pale. Lipa mwaka mzima tukaenda kununua vitu vya ndani nini baadhi tukaanza tukaanza biashara nikamfungulia mama nikakaa nikawa nauza mimi siingia naenda mama biashara gani mm? kuna biashara ya nguo nilimfungulia shuka za mitumba akawa nauza na yeye nilikuwa nazifuata na yani hapa akili imeshaanza kupanuka kwa sababu mm. unajua unapokuwa mtoto mdogo afu unapitia changamoto nyingi kuna ile hali fulani unakuwa akili yako inakuwa ya, ki, ya kikubwa hapo mm. na miaka 15 16 hivi ni binti tu ambaye unaweza ukaoa ukaweka ndani japo umri unaonekana kabisa ni bado na mwili mdogo mm, vile. na mwili vile vile ni mwili mdogo basi kaanza biashara ya shuka pale za mtumba ni mwaga zingine zingine mimi natembeza bi mkubwa nimemweka pale amekaa Mm. Lakini katika tembea tembea yangu siku nikakutana na mwanaume mzuri. Mwanaume akaniita, akaniambia, "Wewe dada njoo, wewe dada njoo." Nikaenda, akaniuliza, "Unaitwa nani?" Nikamwambia, "Mimi naitwa Love D." Love D, eh. Unauza nini? Nikamwambia, "Mimi nauza shuka za mitumba." Naweza kuona? Nikamwambia, "Sawa, kuona ndio mwanzo wa kununua." Nikamshushia, akaangalia, akapenda shuka kama mbili hivi, nyeupe na nyekundu. Akawa akachukua. Akanambia naweza kupata mawasiliano yako. Mimi nikaona kwa sababu kashakuwa mteja, kashanunua, sio rahisi kumnyima namba ya simu kwa sababu huwezi kujua kesho anaweza akazihitaji tena zile shuka. Umenielewa? Mm. Kwa nikabidi nikamwachia namba yangu ya simu. Ni kijana mweupe mzuri. Yaani ukimwangalia utafikiri Mwarabu fulani. Mm. Na hata nyumba aliyoniita ni nyumba nzuri sana, nyumba kubwa, nyumba ya kifahari. Basi tukaachiana mawasiliano pale, baada ya kumwachia mawasiliano, mimi nikawa nimeondoka. Naondoka nikawa naendelea kuuza shuka natembeza. Mama nimemweka pale kwa sababu unajua mama hawezi kuzurura zurura, kwa hiyo nimemfungulia pale anapiga pale. Kidogo hatuna maisha magumu. Kidogo mm. tuna at least. Mm, sio maisha mazuri wala sio mabaya, tupo katikati. Kidogo pana upenyo fulani. Kwa hiyo ikaenda ikaenda, yule baba yule mkaka aliochukua namba za simu alionunua shuka mbili akaanza kuwa ananitaka kimapenzi. Mimi nikaanza kuwa namkwepa. Kesho kesho kutwa kwa sababu ni yani, anakutakaje? Anakufuata? Ananipigia simu Mm. Tunaongea. At some time ananiambia njoo tupige story hapa ulipokuja kuniuzia mashuka tunaenda tunapiga story. Ambapo ni kwake sasa. Yes, ambapo ni kwake sasa yeye mwenyewe. Tunaenda tunapiga story. <clears throat> na story ambazo mlikuwa mnapiga akikuita ni story gani? stori tu za kawaida za maisha, vipi unaishi na nani, unaishi wapi, nini, vipi nitapata leo kampani yako, sijui nini. Yaani kuna vitu ambavyo yeye alikuwa akikaa anazungumza na mimi. Mm. Basi ikaenda ikaenda, siku yake akaniambia, naomba leo ufike nyumbani. Tumetongozana kwa muda kama wa mwezi hivi, nilikuwa namzungusha zungusha kidogo, na mimi upendo kama ukaanza kuingia kwake. Akasema sasa huyu ukiwa naye kwenye mahusiano sio mbaya. Kisa vigezo gani ulivizingatia? Mm, kwanza niliona na maisha mazuri na isitoshe nikiangalia bado na maisha magumu kwetu. Mm. Nilihisi kwamba atakuwa msaada kwangu. Kitu kingine alikuwa na mvuto. Muonekano wake ulikuwa na mvuto sana. Yaani alikuwa anavutia kiufupi. Mm. Alikuwa anavutia sana. Kwa hiyo nikasema huyu nikiwa naye huyu bonge la insamboi, alafu nahisi kama maisha yangu hapa nitatoboa kiaina. Basi nikaanza kuwa naye kimahusiano. Kaanza kuwa naye, kuna vitu vilikuwa vinanishangaza mm. sababu kwanza alinipaga picha mm. Alinipa picha akanambiaje, hii picha usiende ukaiangalia ukiwa na watu, hii picha utakuwa unaitazama ukiwa peke yako. Nikamuuliza kwa nini, akasema hapana, usitake kuuliza maswali, yaani umeshaambiwa hii picha ukaitazame peke yako na maana yangu sio ukaitoe nje ukaitazame na watu, umenielewa? Basi mimi nikamwambia sawa, lakini nilitaka ni, niseme naenda nataka nikatazame na watu afu nione nini kitatokea, umenielewa? mm. kweli picha nikaondoka nayo nikaifinga, nikawa natizama mwenyewe, natizama. Siku hiyo alikuja rafiki nikamwambia nimepata bonge la handsome boy. Eh, wewe huyo eh. Mm. Ngoja mm. nikuonyeshe. Nikaenda kuchukua ile picha, nilivyoichukua hivi kushika kuiangalia picha ipo, kwenda paka nje picha inaonekana nyeupe kama karatasi. Hey. Kuna picha tena. Mm, kasema he. Picha ilikuwa kwenye nini? Picha tu si picha tu hivi. Kama kawaida yes, tu hivi. kama kawaida. Kwa akasema he. Love D, mbona hamna picha? Nikamwambia mm, itakuwa nimesahau. Itakuwa picha nimeacha ndani. Alafu mimi nimefanyaje? Nimechukua karatasi nikarudi. Lakini hata ah, au itakuwa nimesahau. Nikaenda nikaangalia, hapana. Lakini nikiingia ndani inaonekana. Sasa mm, sasa nikuta nishasahau hiyo kauli ya kusema ukaangalie picha peke yako. Mm. Mm. Nikuta nishasahau. Basi Nilipofika ndani kule nikarudi nikaona ah, kumbe ndo nikakumbuka kauli yake alisema hii picha nisitazame nikiwa na watu, hii picha niitazame nikiwa peke yangu. Kasema okay, sawa, ina shida kwa sababu imekuwa hivi. Basi nitaangalia jinsi ya kuongea na rafiki yangu anielewe, hii picha niache tena. Nikaiacha ndani, nikamwambia, ah, bwana ile picha sijui imepotea, sijui vipi, hata sielewi, ila ni nzuri kweli. Eh, eh. basi sawa. Kaendelea. Baadaye mimi nikampigia simu nikamwambia, picha haionekani. Nilikwambia picha utazame na nani? Peke yangu. Ya, ukitazama mwenyewe unaniona. Hmm. Nikasema kwani ile picha wewe mchawi au umeifanyia mambo gani? Akasema no, nimekwambia hivi ile picha tazama mwenyewe. Basi ikaenda enda, ikawa sasa naweza nikatembea sometime nikatongozwa tu labda na mwanaume kama hivi. Tukapeana namba, yeye anajua, ananipigia simu. <sighs> Vipi safi? Eh? Naona mwenyewe unajiachia tu. Nimejiachia nini? Naona saizi kila mtu nampa namba yako, naona ah, sasa mimi kwa haraka haraka nilikuwa nahisi inawezekana wakati napewa namba ya simu alikuwa yupo sehemu mimi mm. sikumuona. Kwa hiyo sikuweza kugundua kwamba labda hivi hivi, sikufikiria hivyo. Sasa ikawa inanipa wakati mgumu sana wa kufikiria kwamba ni kwa nini anatambua vitu vingi kabla ya mimi kumwambia, kwamba unakuta tu ametambua kwamba kuna hichi ulifanya jana, ulikutana na mtu fulani kawa hivi, yani anakuwa anatambua vitu vingi, lakini sikuogopa sana, lakini nikahisi huenda upendo wake kwangu ananifuatilia nyuma nyuma mm. bila mimi kufanyaje, bila mm. mimi kujua. Kwa hiyo niliendelea kujitia moyo. Basi imeendaenda kwa muda kama miezi mitano minne hivi nikapata ujauzito. Mm. Pata ujauzito wa yule kaka. Nilipopata ujauzito akawa ameshatambua mimi na ujauzito na amezungumza mpaka mtoto nitakayejifungua una ujauzito wangu na utajifungua mtoto wa kiume. Nikamuuliza, kwani umejuaje? Na kwanza hebu leo naomba nikuulize, mbona unatambua vitu vingi sana pasipo mimi mwenyewe kutambua kwamba wewe una vitoa wapi? Akasema hivi, Weka usubirie mtoto wa kiume, we una mimba, basi usitake kuyajua yote hayo. Hmm. Mi kwa kweli sometimes nilianza kumwogopa. Hmm. Au sipo na mtu wa kawaida? Anaweza inawezekana akawa ni mtu wa kawaida kweli kwa muonekano wake na jinsi anavyozidi kutambua mambo bila yeye kuambiwa, vitu vingi anavitamka. Basi niendelea kujipa moyo, kweli nililea ule ujauzito baada ya kufika miezi kama tisa hivi pa siku hiyo alinipigia simu, kaniambia di, uko wapi? Nikamwambia niko nyumbani. Akasema nakuomba. Nikamwambia hivi wapi? Akasema nakuomba njoo nyumbani mara moja. Nikamuuliza kuna nini? Akasema njoo, na shida sana na wewe. Basi mimi nilivyosikia anasema ana shida sana na mimi, Nikaona okay, sio kesi. Nikamwambia kuna kazi hapa naimalizia, afu nataka nipike nile faster, nitakuwa nimefika hapo sio muda mrefu. Akanambia haya sawa, nategemea kama masaa mawili mbele utakuwa umefika. Kweli nikafanya shughuli zangu faster, nikawa nimeenda pale ambapo kwake yeye mwenyewe. Ni nyumba ni kubwa sana, na pale anaishi mwenyewe peke yake, bonge la jumba ni kama ni, ni kama nusu ghorofa lina ghorofa mbili tuseme. Mm. Ni nyumba kubwa sana afu nzuri safi. Sasa nilikuwa nashangaa huyu anaishi hapa peke yake pazuri hivi, nani anayemfanyia usafi? Nilikuwa najiuliza hivyo vitu lakini sikuweza kupata majibu kwa haraka. Basi sasa nilipofika pale tukapiga story, tulivyopiga story nimeona kama nusu saa nikasikia tumbo linaanza kuniuma. Tumbo linaniuma sana, sio kidogo. Nikamwambia tumbo linaniuma sana. Sasa kutokana na hali nilokuwa nayo na huu ujauzito, nahisi kama sipo sawa, nahisi kama japo sijawahi kuzaa kwa sababu ilikuwa ndo first one, nahisi kama ndo kile kinachohadisiwagwa na watu kwamba ni uchungu, nahisi kama uchungu. Akasema usijali, upo mikono sehemu salama. Ndo nilichokuitia. Hmm? Kumbe alikuwa anajua ni yes, alifungua siku hiyo. Nikastuka nikasema ndo ulichoniitia? Akasema yes, ndo nilichokuitia. Natambua kabisa kwamba leo napata mgeni, ndio maana nilikuita. Ah, kwa kweli nilikaa nikafikiria sana, nikasema mm, hivi kwa mazingira haya inawezekanaje mtu akagundua kwamba leo unajifungua hivi na hivi? Nikamwambia, kwa hiyo sasa, kama umegundua na umeamua kuniita nije hapa It means kwamba utaweza kukabiliana na hili tatizo wewe, kwamba utanizalisha au itakuwaje? Kasema naam. Kasema hapa pazito hapa. Sijamaliza kuongea vizuri tayari nikaona naanza kupushi kusukuma, yani mtoto anatoka, akampokea vizuri. Lakini kitu ambacho kinanishangaza ni pale alipompokea mtoto tu pa nakuja kuzinduka hivi nimwangalie mtoto, naona mtoto hamna mtoto kwenye mkono wake hana lakini mimi nishajifungua huku tumbo sio kubwa, lakini mtoto sijamuona, sijamtia hata machoni hivi hmm. Nikaambia mbona mwanangu yuko wapi? Kwa sababu nimejifungua na mtoto kalia kabisa, nimesikia akiwa anatoka na akalia. Mwanangu yuko wapi? Akaniambia una wasiwasi na mimi? Nikaambia yes, na wasiwasi. Kwa hiyo unahisi kwamba sio mtu salama kwako. Nikaambia hapana, sijamaanisha hivyo, nahitaji tu nijue mwanangu yuko wapi. Akasema usijali, mwanangu yuko mikono salama na umuone. Yes, nikasema mwanangu yupo mikono salama, mbona simuoni? Na kama yuko mikono salama, naomba angalau nimshike. Akasema hapana, mwanangu mwanao yuko mikono salama na saa hizi analelewa. Mm. Yaani hata sijamnyonyesha, inawezekanaje? Akasema ndio hivyo, elewa, kuja nikupelekee maji ukaoge. Yeah. Kwanza hata jinsi ya ongea yake na macho, kwanza kitu ambacho kilinitisha zaidi hiyo siku nilivyojifungua, afu mtoto akapotea, hilo ni tukio ambalo lilinitisha. Na kitu kingine, macho yake hayatulii, yaani ni mtu ambaye anapepesa macho sana cha cha cha cha cha, cha. cha afata kikukaziwa macho hivi no, yaani yale macho yake ya kawaida tu Yaani hatulizi macho, yani uweze kumwangalia hivi kwa muda mrefu. Yaani kuna hali fulani sijui I don't know, sijui ni kitu gani ambacho anacho. Kwa hiyo mimi nikaanza kuwa namuogopa. Mm. Nikasema inawezekana mimi nipo na mtu ambaye si sahihi kwangu. Hivi ni binadamu wa kawaida au ni jini? Nikaanza sasa kujiuliza maswali. Akaniambia umeshaoga, umemaliza? yeye. Eh, sawa, unaweza kwenda kupumzika. Nikaambia hapana, mimi nahitaji niende nyumbani. Utaki kupumzika hapa? Nikasema hapana, kwa kilichonitokea kinanipa maswali na mawazo, na hata nguvu ya kupumzika hapa kiukweli sina. <sighs> Akasema da, kwa hiyo uniamini? Nikasema hapana, fadhali ningemuona hata kwa macho, sijamuona mwanangu. Akasema basi sawa, nenda atakupigia simu baadaye utakuja kumuona. Mm. Amna, kwa kweli nikasema haya sawa, lakini naondoka nikiwa najiuliza maswali sana kwamba hii kitu ipoje, imekuwaje kuwaje? Hmm? Basi mimi nikaondoka, nifika nyumbani sikukaa nalo lile jambo. Kuna rafiki yake mama jirani, nikaanza kumwelezea sasa. Mm, nikaanza kumwelezea bwana, kuna hiki kuna hiki kuna hiki kuna hiki, akasema eh, huyo jini shauri yako na utapata matatizo ya hatari huyu jini akaanza ile hali ya kunitisha mimi. Kwanza nimeshaogopa mimi, alafu na yeye ananitia uoga zaidi. Nilitegemea nitaipata faraja kutoka kwa mamwambia mama yako, kaambia mama, bado sijamwambia na hata sijafika nyumbani, nimefikia kwanza hapa nipate ushauri. Akasema mm, ataenda kushangaa, tumbo huna, mtoto huna, na unasema hajulikani. Nikasema sasa hapa nafanyaje hapa? Kwa haraka haraka nikasema hapa sasa, ngoja niende tu nikajivishe ujasiri, nimuelezee mama mwanzo mwisho, sababu hata mahusiano alikuwa hayajui, ila nilivyokuwa na mimba alinioji, nikamwambia mimba ya mtu na anaijali. Kwa hiyo hakuniuliza tena, kwa sababu mamangu alikuwa ananikubali kutokana na jinsi nilivyosimama kwenye maisha, kupambania familia, kuhakikisha inasimama, inapata angalau biashara ya kuingiza riziki. Kwa hiyo hana kauli sana kwangu, kwa hiyo nikaenda nikazungumza naye. Mama pia alishangaa sana, kwanza alihisi kama ndoto. Alisema hivi, tuko live au tunaota? Nikamwambia inabidi ufike mahali uamini, kwa sababu vitu kama hivi vinatokea kwenye ndoto afu vinatokea kwenye uhalisia wa maisha ya binadamu. Basi vile ninamaliza tu kuongea naye, kwanza nilianza kuvuja damu sana, yaani kiasi cha kwamba unaweza ukaweka beseni likajaa. Nilianza kupata matatizo na misukosuko kwenye mwili wangu, sikukaa sawa. Damu zinavuja zinavuja sehemu za siri sana, mabonge mabonge hivi. Sasa nikasema hiki nini ambacho kinaendelea kwangu? Kumbe yule jini kule kashagundua, tumegundua ile situation kwamba yeye ni jini na kwamba tutamuogopa na vinginevyo. Kwa hiyo kuna madhara ambayo unapokuwa na jini, kuna madhara ambayo unakuwa nayo wewe mwanadamu, yaani huwezi kuwa sawa kabisa sababu unakuwa umeingia kwenye ulimwengu mwingine kabisa, ulimwengu wa majini. Kwa hiyo ikabidi tuanze kupambana na lile tatizo sasa. Tulienda kwa maustazi, tulienda makanisani, tulikuwa tunamaliza nauli, tukisikia sijui mchungaji fulani tumemfuata. Kwa hiyo biashara huku zilikuwa kumbuka zinalala, kwa sababu sisi ndio vinala familia, mama yangu pamoja na mimi. hasa kama tunapata misukosuko, alafu biashara inashindwa kujiendesha, sisi wenyewe tunakuwa tupo katika kuangaikia afya zetu sisi wenyewe, kuangaikia afya yangu, na kuwa kuna mapungufu lazima yatatokea. Tuliumba sana. Yaani tulipambana, tulipambana ndani ya miezi mitatu nilihakikisha kwa uwezo wa Mungu nilikaa sawa kwa kweli, nikarudi niko vizuri, kwa sababu at some time nilikuwa nikikaa hata nikilala na uta nipo tupo na yule mwanaume tunatembea chini ya bahari kwenye nyumba za Waarabu watupu, tunaenda kutembea yeah, yani chini ya zile chini ya bahari kwa zile ndoto zilikuwa zinakithiri na kutokwa damu. Kwa hiyo kuna vitu muda mwingine kama vile una stock kitu chenyewe huelewi. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo nilipambana kupambana. Mama alipambana kunipeleka kwa maustazi kwenda kupambana kuombewa sehemu tofauti, mtoto hajarudi mm. Mtoto hapo ndo imetoka hapo hapo, si mimi ndio nimeanza kupata matatizo hapo sasa. Kwa hiyo mm. mtoto yule hajarudi, ikawa imepotea, wala sikuwahi kumuona wala hata kwenye ndoto. Kwenye ndoto ninaota tu Waarabu tupo chini ya bahari, yaani ndoto za ajabu ajabu mara wote, mara wote kama nyumba yenu inaanguka nastuka, yaani kuna mambo ya ajabu ajabu tu ambayo nilikuwa naota mimi. Basi ikanipelekea mimi kuzidi kuwa na wakati mgumu na hali ngumu. Nilikuta nimepanda at least kiuchumi, uchumi ukashuka kabisa, ukashuka mpaka ukabaki uchumi wa wasiwasi, yani kama zero. Um, nikapata kazi za ndani Mwanza Nilipopata kazi za ndani, rafiki yangu alinipigia simu kaniambia kuna kazi ya ndani inahitajika mtu. First one nilimuuliza mshahara shingapi, akaniambia mshahara laki moja. Nikastuka kwa sababu nilikuwa nimezoea mara nyingi kazi za ndani mshahara wake elfu arobaini hamsini imezidi sitini. Ah, nikamuuliza kwa sababu najuaga mshahara wa laki moja wanalipa labda wenzetu wenye ngozi nyeupe wa Arabu au Wahindi ndo nilimuuliza kwamba ni watu wa Afrika kama sisi hapa au ni ni watu ambao weupe, watu weupe wazungu siwe. Akasema amna, ni watu wa kawaida, tusema lile jumba ni kubwa sana na mpo wawili wote mtakuwa mnaenda kulipwa laki moja moja. Nikamwambia basi sawa, nilifurahi sana kwa fursa ile kwa sababu nisikuwa vizuri, nikuta nimeshakuwa uchumi ulikuta umeshashuka sana. Kwa hiyo nilifurahi na nikajiandaa nikaondoka mpaka Mwanza. Nilivyofika Mwanza nikaanza kazi. Kufanya kazi mwezi wangu wa kwanza nilikuwa napambana, kazi zilikuwepo, ila si mnajua mnavyokuwa wawili mnasaidiana, kazi zinaisha haraka, tofauti na ambavyo ukiwa peke yako. Kwa hiyo nilifanya kazi vizuri mwezi wa kwanza, nikapewa pesa yangu laki moja kama nilivyoahidiwa kulipwa laki moja nikalipwa, na mimi kwa sababu nilikuwa najiona kabisa nishashuka kiuchumi, biashara zinayumba nyumbani kwa haraka sikuchelewa nikawa nimemtumia mama ile pesa laki moja ili aendelee kupambana kuikuza biashara nyumbani kule nilikotoka. Basi nilimtumia mama yangu Tabora akaendeleza na biashara, mimi nikaendelea kufanya kazi. Mwezi wa pili tena nikamtumia hivyo hivyo. Nilipofika mwezi wa tatu katikati, bosi aliingia matamanio na mimi, yani alianza kunitaka kimapenzi, kuwa ananifuatilia kimapenzi, kunitongoza. Basi ilikuwa inanitia ugumu kumkubali kwa haraka kwa sababu nilikuwa na hofu kwanza pale nilipo mazingira yale, yule mama naishi naye vizuri sana, nisitoshe na mheshimu sana, alafu nifike tu pale mimi kufanya kazi kutafuta maisha yangu mimi kiujumla, alafu nifike pale nianze kutembea tena na yule mwanaume wake, nikafikiria endapo atagundua itakuwaje, na mimi hapa nimekuja nahitaji vile vile ni nisimame kwenye maisha yangu nahitaji nitoke katika hatua moja niende katika hatua nyingine, itakuwaje mimi nikitembea naye? Ilikuwa inanitia ugumu sana. Huyo bosi alianza vipi kuonesha matamanio ya kutaka kuwa katika mahusiano na wewe? Amini alianza kunitumia meseji, mambo poa. Kwanza mimi nilikuwa na namba ya mama ambaye niliunganishwa na yule mama, kwa hmm. sababu unajua mambo ya nyumbani huwa ni mambo ya mama mm. baba sio sana baba anaweza kukuambia tafuta mfanyakazi wa kukusaidia kazi lakini asi pambane na wewe katika labda yeye mshahara akupe au ampe mama akufikishie wewe mm. hawapambanagi sana wa baba mara nyingi wenye mambo ya nyumbani kamuuliza mwenzangu nani mimi bosi wako wa kiume nikasema ah baba eh hey, mi baba yako nikaambia basi sawa baba niambie akasema sawa mimi nimekupenda sana binti kwa haraka haraka sikuweza kujibu kwa sababu mtu anakwambia nimekupenda sana. Mm. Mimi nikajua labda kanipenda tu kama mwanae. Nikamwambia haya. Kufanya kazi vizuri yes, kapenda. Yes. Kwa hiyo kwa haraka haraka mimi nilimjibu asante. Akasema sawa. Akakaa kama siku mbili tena akanitumia message, akaniambia mimi nahitaji nikubadilishe maisha yako. Maisha haya ya kufanya kazi za ndani unaweza ukayaacha endapo utakubaliana na mimi. Nikamwambia, unataka ufanye kitu gani kwangu? endapo utakubali kufanya mapenzi na mimi, kuwa na mimi kimahusiano, nataka nikupangie nyumba nyumba, yani uishi na wewe kwako mtu wao. Anazungumza na wewe live au kwenye simu? Kwenye simu tuna chati tu, hatukuwahi mm. kuongea hivi, labda tukikutana tulikuwa tunaheshimiana sana, ila kwenye simu sijajua namba alitoa wapi. Nahisi alichukua kwa mke wake. Sasa mm. sijui aliangalia hii namba ndo ya Love D ndo akawa ameichukua tu, alianza kuchati naye. Unajua, unapokuwa katika mazingira ya kiumaskini, labda familia yako ni familia ya kimaskini na istoshe ushapambana sana, ugumu wa maisha, ukitaka kunyenyuka unaanguka, yaani unakuwa na misukosuko isiyopungua. Kila siku ni mtu wa misukosuko. Kuna hali fulani ukielezwa kitu kama hicho, upangiwe na hivi na hivyo, ukimwangalia istoshe ni bosi, unaweza ukavurugwa ukasema mmm, ila kwa haraka haraka sikukubali, nilishika msimamo. Je, kwa upande wa mama itakuwaje? Mama yako hawezi kujua, sijui nini. da ah. wakati anafanya process za yeye kunitafutia nyumba, lakini bado stili, bado mimi na wasiwasi. Nimekubali, lakini niko mguu nje mguu ndani. Kilichokufanya ukubali? Si ndio hivyo alivyokuambia kwamba atakupangia chumba, atakupa hela, ufanye biashara. Kwa hiyo na wewe ukiangalia mazingira ya nyumbani kwenu, afu wewe ndo kama baba, wewe ndo kama mama na unapambana wewe mwenyewe. Kwa hiyo ni tamaa ya maisha mazuri. Ni hali fulani tamaa ile niingia kutokana na maneno. Mm. Basi niliponiingia ile tamaa ikabidi niwekubali. Lakini kabla hajatafuta chumba cha kunipangia mimi binafsi, akasema mimi niage, niseme mama anaumwa, naenda kumuona mama mm. ili mradi tukutane lodge. Basi nikamwambia sawa, hapo nishamaliza miezi mitatu. Nikamwambia sawa, haina shida. Kweli akanihimiza mwambie mama, usimwogope, akatai. Nikamwambia haya sawa. Kweli siku mama amerudi, alivyorudi nikamwambia mama, hapa kuna habari. Habari gani? Mamangu anaumwa sana. Anaumwa eh. Mm mbona mimi hajaniambia? Nikaambia hajakwambia tu, lakini ameniambia mimi nikwambie mama anaumwa sana na nahitaji kampani ya kwenda kumkaliza nyumbani kumuuguza kama siku tatu kama siku tatu hivi, alafu nitarudi. Akasema sawa mwanangu, haina shida, jitahidi urudi uangalie tu hali ya mama itavyoendelea, alafu utafanyaje, utarudi. Basi mimi alivyoniambia hivyo, nikasema sawa. Yule mama watu alinipa mshahara wangu laki moja akanipa na elfu hamsini kama ya pole, nikamuone mama nimnunulie chochote kitu. Basi mama haumwi wala nini? Yes, hapo mama haumwi wala nini. Ni mbinu ambazo nimezitengeneza ili niweze kukutana na yule baba kama alivyonipanga. Na mama umempanga, akiulizwa aseme anaumwa au bado hujampanga? Mama sijampanga, sijampanga bado kwa sababu jinsi ya kumpanga mama lazima uwe na wewe na kitu cha kumwingilia kwamba nimpange hivi kwamba mimi naenda wapi. Mm. Mm. Sijampanga bado ila nawaza ni bado natunga kitu kwamba nitampanga katika mazingira yapi. Haukuwaza kama akipigiwa, akiambiwa au akitumiwa message pole mama fulani? Niliwaza lakini nikasema hivi nimuombe yeye mwenyewe anishauri tunamwambiaje mama. Basi mimi nilichagua. Huyo baba sasa. Eh, huyo baba. Bosi wako. Yes tutakavyokutana mm. mm. nimwambie, lakini unajua kwamba yule ni binadamu na amesikia mama anaumwa, anaweza pia ikamgusa, kwa hiyo anaweza akahitaji kujua hali yake inakuwaje, tunafanyaje, kitu ambacho nilimpanga. Akaniambia usijali, mimi nampigia mama. Basi tu wakati tukichati, mimi nimeondoka. Kwanza kanisindikiza yeye mpaka stendi na gari. Bosi wa kiume wa kike? Wa kiume huyo kanisindikiza, kwa sababu si anajua tu ni bosi wake Mm. E, baba nenda baba akusindikize stendi. Kwa hiyo alinisindikiza mpaka lodge afa akarudi nyumbani. Sasa stendi lodge au au sijakuelewa. Yaani ni kama pale ni kama stendi. Pale mm. mama akasema mpeleke stendi akapande gari. Mm. e, Kwa hiyo yeye ni kama amenisindikiza akanipeleka lodge sio stendi. Ila mama huko anajua amenipeleka stendi kwa sababu mm. yeye hana mambo ambayo yanajua kuhusiana na lodge. Mm. Yeye anajua mimi naenda stand, umenielewa? Basi akamsindikiza stendi, kapanda nasindikizwa, akafika pale kwenye ile loji akanipaki, akasema ngoja nirudi. Nikisema nikae niloee kuna vitu anaweza kaisi akagundua mnajua nyewe wanawake mnakuwaga na zile hisia muda mwingine za kweli hmm. ngoja mm. nirudi hapo mmepanga nini kuhusu mama kuuma hapo ndo arudi kwanza afu aje tuongee -hmm. kwa sababu alishauri tushauriane mimi na yeye mm. sababu atakapoongea yeye ataaminika zaidi kuliko mimi mm. basi aliporudi kweli akala sasa mimi naenda kuangalia mpira na uzuri kwa siku hiyo Simba na Yanga wanacheza kwa hiyo ali sema mimi naenda kuangalia mpira kwa hiyo huwezi kumkataza mume wako akwambia mimi naenda kuangalia mpira huwezi kusema eti usiende kwenye mpira sio sio rahisi basi akawa ameondoka amekuja mpaka kule nilipo loji alikonipaka baada ya hapo Kaambia sasa tunafanyaje? Mpaka hapo mapigo ya moyo mimi yanaenda mbio mpaka tumjulishe mama. Bila hivyo tunaweza tukaumbuka. Kwa sababu njia ya mwongo huwa ni fupi. Unapofanya uongo, zingatia sana kufanya uongo wa karibu na ukweli ili mtu atakapotaka kugundua ukweli zaidi anashindwa. Anaona mm, lakini uongo, yani uongo tengeneza uongo uliokaribiana na ukweli. Usitengeneze uongo ambapo hata mtu akielezewa tu kwa haraka juu uongo. Mm. Tengeneza uongo wa kumwongopea mtu anakuamini. Kwa hiyo akasema sasa tunafanyaje? Ngoja nimpigie simu mama. Akampigia simu, kamuuliza, "Vipi mama, maendeleo yanakuwaje?" Ambia, "Ah, mimi niko safi tu na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi." Akasema, "Sasa hapa kwa tuna kitu. Kama mke wangu atakupigia simu kwa sababu huyu mwanao ameomba pesa." Umenielewa? Kaomba pesa kwamba akutumie wewe unaumwa. Lakini ile pesa mwanao ana shida nayo. Unanielewa? Kwa hiyo mm. katumia ile mbinu kusema wewe unaumwa ili mradi ile pesa apewe kwa, kwa haraka zaidi. Umenielewa mm. mpaka mm. hapo. Kwa hiyo ataka kupigia simu kutaka uthibitisho, umthibitishie, umpe uhakika, basi usikatae kama uumwi, kubali, kwa sababu mwanao alikuwa na tatizo hili na hili, akawa amemhadisia mwanao, kuna tatizo limkuta la ghafla, kwa hiyo ikabidi aombe hela kwa mama yake. Sasa amenifuata mimi hapa, ndo ameniambia tuzungumze na wewe. Kwa hiyo mama kwa haraka haraka akasema haina shida baba, lakini ameshakutafuta, nitafuta bado. Akasema basi sawa, ambapo alisingizia au alisema wewe umepata tatizo gani wakati unapoomba hela? Yeye jinsi alivyomwambia mama kwamba nime kuna tatizo tu ghafla tu nime, nime, nime nimeanza kuvuja damu mimi ghafla tu ambapo sijui ile damu ipo katika mazingira gani. Kwa hiyo nimeomba ile pesa niende edha hospitali au kama nitaona hospitali imeshindikana niende upande wa pili. Kwa hiyo jinsi ya kuomba ile pesa ndio sikuzungumza ule ukweli. Unajua tatizo kama hilo linapokukuta sio kwa haraka haraka unatangaza kwa sababu huwezi kujua ni la kawaida au ni la mikono ya mtu. Mm. Kwa hiyo niliomba nilisema alisema hivyo kumweleza mama mama akawa amefanyaje, amemuelewa Kwa hiyo mama sasa badala ya yeye kuumwa yeah. na kuji, kuigiza anaumwa mm. akaamini mm. sasa wewe unaumwa. Yeye yeah, akaamini mimi ndo na hilo tatizo, nimeomba pesa kwa mfumo kama ule mm. kwa hiyo yeye akawa kama ananistiria mimi, umeelewa Mm. Basi kutoka hapo sisi tulikuwa pale kwenye lodge kwa muda kama kufika saa sita, mwanaume aliondoka, mimi aliniacha pale, kwa sababu sio rahisi kwa mwanaume wa mtu kulala nje nje ya ndoa au nje ya mke wake ni maswali ambayo atakumbana nayo, maswali mazito sana bila sababu. Kwa hiyo tulikaa pale, linunulia ambacho ananunulia kama chakula, nilikunywa vinywaji vingi, maliza pale tulilala. Tulivyolala sasa kama kama mtu na mke wake. Yes. Wakati huo hauna uoga tena wa wanaume. Ah, wakati huo uoga ninao mm. Lakini nimejivisha ujasiri kwa ajili ya pesa sio kama nilikuwa sijawahi kufanya, nilikuwa hapo tayari. Si tumeshatoka kwenye ile situation nimekuhadisia, sio kama nilikuwa sijawahi, nilikuta hapo tayari mm. Umenielewa mpaka hapo mm -hmm. Kwa hiyo pale sina ule uoga wa sana kivile, na kingine kimenipa ujasiri zaidi. Shida shida huwa inampa mtu ujasiri sana mm. Yani unapokuwa na shida na tatizo, mtu anaweza hata kukwambia fanya hivi ukafanya unakuwa na ule ujasiri kwa sababu katika wakati ule unahitaji upate pesa, umenielewa? inahitaji upate pesa ili kukizi matatizo yako. Kwa hiyo ukianza zile za kuogopa ogopa afu na matatizo ni vitu ambavyo haviwezekani. Basi nilivyokuwa nimeshatembea naye kama vile nikaona sasa hapa kwa kuwa nimetembea naye na nilitembea naye akawa amenipa kama laki saba hivi. Mm. Eh, kama laki saba hivi. Amenipa kama laki saba nikaona sasa hapa nikaambia sasa nikwambie kitu mimi nataka niende nyumbani. Wakati wakati kabla ya kuja kwenda nyumbani, wakati una, unaanza sasa pale mna mnashiriki tendo mm. haukufikiria kuhusu afya <sighs> du kusema ukweli wa Mungu, kusema ukweli kabisa, kabla hatujafanya kabla hatujafanya mimi nilimuuliza, akasema usijali, na kwa sababu lodge nyingi huwa zina zinakuwa zina, zinatumia sana zile kinga zinakuwepo sana sio kama tulikuwa hivi hivi, tulitumia kinga kwa ajili ya kulinda afya yangu na yeye pia, kwa sababu yeye pia alikutana na mimi ajui mazingira yangu na mimi nilikutana na yeye sijui mazingira yake kwamba yupoje. Nielewa mpaka hapo. Mm. Kwa hiyo sasa, badala ya hapo, ilibidi mimi niondoke nyumbani niende, kwa sababu nishaaga ruksa ya siku tatu au nne. Mm. Sio rahisi mimi kuendelea kulala pale, afu yule ni mume wa mtu kuendelea kukaa pale lodge. Kwa hiyo mm. ilibidi mimi nifanyaje Nipande gari lengo tu si nimeshatimiza lile lengo ambalo lilihitajika kufanyika mm. ili niende nyumbani, na nadhani hata mama atakaponiona kule hatoshangaa sana, kwa sababu alishapewa taarifa kwamba mimi hivi na hivi hivi na hivi, umenielewa? mm. Kwa mimi nilijiandaa hapo, nilivyomaliza nikaondoka nyumbani na laki saba Eh, na ile laki saba ile na laki moja na nusu uliopewa. na ile niliyopewa kama laki nane na nusu nilikuwa nayo mm. Mm, ambapo miezi miwili nikuta nimemtumia mama, kwa hiyo jumla kama milioni moja hivi na elfu hamsini mm. Basi nimeondoka mpaka pale nyumbani. Nilifika nyumbani siku hiyo amini nikaanza kujiona niko tofauti tofauti. Kwanza mama alini, aliniambia mm, ah, kuna tatizo hivi na hivi hivi na hivi na hivi. Nikamwambia ndio, lakini tatizo nimeenda hospitali limefanyaje? Limetulia. Kwa hiyo nimekuja kupumzika kama siku mbili tatu, alafu nitafanyaje? Nitarudi kazini. Akasema basi sawa, sio mbaya. Mama yako ambaye ni rafiki yako, mtunza siri wako, siri hiyo hujamwambia Silio sikumwambia bado, nilikuwa namvutia time sana. Unajua mzazi sio kila kitu unaweza ukamwambia kwamba mama hiki na hiki, sio kila kitu. Kuna vitu vingine unaweza ukamwambia mzazi afu mzazi vikamletea impact sio nzuri, akaanza kuwaza, ah, mwanangu mbona anakuwa hivi? Mm. Akakuona kama malaya hujatulia, umeelewa zile. Mm. Kwa hiyo vipo vitu vya kumweleza mama yako, sio kila kitu vitu vizuri unamweleza mama yako, sio kila kitu tu ambacho unaona hichi kabisa ataniona na tabia mbaya. Wengine unatunza siri. -hmm. basi afika pale nyumbani nikaendelea na shughuli zangu nikaendelea na shughuli zangu sasa kitu ambacho kilinishangaza zaidi baada ya kumaliza kula nikanywa maji nikawa nimekaa pale baada ya kuwa nimekaa kama dakika kumi na tano nilijisikia nimebanwa mkojo sana na baada ya kubanwa mkojo nikasema ngoja niende kwanza nikakojoa ili nije nikae tupige stori vizuri na mama kwa sababu nilikuta nimemisi sana basi nilipofika chooni kukojoa mkojo ukawa hautoki. Kila nilivyojitahidi mkojo ukawa hautoki. <clears throat> Nikajiuliza, ni nini? Mbona mkojo hautoki? Nikajaribu kushika na mkono wangu sehemu za siri kuangalia nini tatizo na nini kinazuia mkojo usitoke. Lakini nilivyoshika sehemu zile nilikuta sehemu zile zimekuwa flat. Nilishangaa sana nikasema ah, hivi ni ndoto au macho yangu, lakini kaona ngoja na macho yakathibitishe kitu ambacho kimeshika kwenye mkono kwamba nimeona flat. Je, na macho yataona flat? Nilivyo inama nikaangalia ile sehemu nikakuta kweli flat. Kwa kweli nilishiwa nguvu sana, mapigo yakaanza kwenda mbio mbio. Nilikuwa nimechuchumaa, nikabidi nikae. Kama unavyojua vyoo vya kijijini, ni vyoo fulani vya vya shimo, ni vyoo vya shimo sio kama vyoo vyo vya mjini vinakuwa na sinki na nini, vile ni vyo vya shimo. Lakini sikuhofia maradhi wala magonjwa, nilikaa kwa mawazo, nikaanza kuwa nalia kule chooni.